Всем привет, с вами Александр Гусев, и я предоставляю вашему вниманию обзор, э, который будет состоять из двух частей, основанный на тяжелых играх для Android. На... Будут все примеры показаны на телефоне Huawei Honor, прошивка 4.1.2, Jelly Bean, кастомная прошивка. Первой игрой, игра, которая появилась совсем недавно в маркете, это Real Racing 3, третья часть. Игра, конечно, с урезанной графикой, по ней сразу видно. Сейчас запустится, и вы сами все увидите. Спасибо за лайки, за комментарии. Уже вижу, что комментарии появляются не только на русском языке, но и англичане тоже стали интересоваться моими обзорами. Так, вот это я купил машину, э, игру всю там оплевали, обхаркали, то, что много доната, не знаю, я в нее сильно много не играл, просто покататься, зайти не хватает. Так, выберем гонку. То есть вот машины, которые предоставляются. Я выбрал себе Nissan. Э, обзор будет состоять из двух частей, так как э, памяти не хватило у меня на все игры, так как они кэш от них занимает очень много памяти. Так, да, смотрел в обзоре у Wilson.com и серьезно у Android версии Real Racing отражение в зеркалах боковых не видно. Так. То есть сами можете видеть, игра не лагает, спокойно проходит. Что мне не понравилось в этой игре, это, это система автоторможения. Не знаю, можно ее отключить, но она не слишком пригодилась мне. То есть отрисовка идет неплохая. Эффекты тоже все прорисованы. Так, ну, пожалуй, все. Выходим. Так, выйдем по-деревенски. Прошу прощения, что я сразу держу в горизонтальном режиме телефон, так как фокусировка сейчас стоит на горизонтальном режиме. Если переверну вертикальный, у меня все будет мутным. Вторая игра это GTA Vice City. А, настройки стоят средние, по-моему. Ну, скорее всего, средние. Так, думаю. Игры, видите, как, ну, как видите, точнее, грузится не слишком долго. Бит. Я тут сразу, кстати, что интересно, вот что прогресс начинается сразу с того места, где вы умерли. Так. Ну, как вы видите, лаги, ну как, не лаги. Когда идешь на машины, допустим, вот обрисовка мира, когда происходит, идет подтормаживание. Когда бежишь просто, вот, то есть когда мир прорисован, уже все хорошо. Лагов нету. Так. Сейчас ускоримся, попробуем догнать машину эту. И покажем, точнее покажу я вам, как мир в машине выглядит. То есть видите, вот начало-начало лагает, и потом все неплохо начинает идти. Когда ты едешь один и вокруг нету машин, то есть нечему прорисовываться вдалеке, то игра показывается. себя хорошо и не лагает. И телефон. Телефон тоже в этом способствует. Так. Ну вот как-то так. Не буду вас. Э, тень идет от машины. Тоже я основываюсь на обзоре Вилсакома. Хотя он потом извинялся, он не знал просто, что настройки есть. То есть тень идет, тень есть, точнее. Все неплохо идет. Так, выходим, не будем долго занимать время. Третья игра у нас будет NFS Most Wanted. А, в следующем обзоре покажу вам, точнее в во второй части этого обзора будет Асфальт 7. Так что ждите. Мосплант идет хорошо. Качал около двух месяцев назад еще. Играл, прошел всю игру. Сейчас, когда поменял прошивку, все сбилось. Скачал заново. <coughs> Ждем, пока прогрузится. Не знаю, хватит мне там, по-моему, у меня 12 минут на видео. Посмотрим. Если что, слеплю первую часть с двух частей. Ждем. То есть вот, начинается игра. Как вы видите, НФС идет плавно, очень плавно. Занос. Серьезно, не знаю, передается ли это через видео, но мне кажется, видно, что лагов вообще нет. Вот его сами наблюдать. Так, прошу прощения. Возникли кое-какие проблемы. Продолжаем смотреть. Не ну, думаю, с НФС все понятно. Игра показывает себя хорошо. Все отрисовано. Качественную работу действительно сделали. И такую, что на Huawei она не, не лагает, то есть лагов вообще нет, идет плавно. Вот, все, вы сами можете видеть, вот нитро. Даже когда при столкновении с машиной вообще лагов нет. Так, выходим. Далее. Wild Blood Игра, занимающая достаточно места. 1,8 гектар. Так, игра от Game геймлофта. Очень прорисованная. Но у меня найдет с лагами, со значительными. Но ничего, мне понравилось. Процессор, правда, на ней перегревается не слабо но все равно поиграть можно. Ждем загрузки. одиночная игра. Выбираем главу номер один. Пропустим заставку. Ждем, ждем, ждем. Кстати, я получил партнер, э, вступил, точнее, в партнерскую программу с одной компанией, точнее, социальной сетью. Теперь канал мне оформлен очень красиво со ссылками, не знаю, что сделать, потому что они не ставятся на картинку. Так, теперь вернемся к игре. Как вы можете видеть, есть лаги, но не слишком они уж ужасные, так что поиграть можно. Игра очень интересная. Перед игрой я проверял оперативную память, было свободно около 100 мегабайт. Ну вот как-то так. сейчас. Прием всех и выйдем из игры. Так, ладно. Выйдем снова по-деревенски. Так, открываем. Следующее будет Modern Combat. Modern Combat четвертая часть. Так, ждем пока закроется. Тоже игра идет с незначительными лагами. Кстати, экран у iPod я уже починил. Вот он. Вот он. Живой, невредимый. Так что скоро будет обзор, я уже писал. Так, заходим в компанию. Продолжить. Если нужны ссылки на игры, то просите, но дальше 4 PDA я вам ссылки не смогу дать, так как сам оттуда качал. Очень быстро все установилось и запустилось без проблем. Пропустим заставку. Das s t c o o